我那个简单的啊！我有啊，简单的餐厅。木耳。那个简单的炒菜，今天食啊，煮煮啊，煮蛋你炒啊，咁啊，食出嚟煮蛋。 嗰嗰啲都大，都大到啲啊唔大個，高都大到即係。